Hola, mi nombre es Liliana Martins y les deseo dar la bienvenida al proceso de desconexión y desprogramación de Inyo Element TV. Para empezar, cierra los ojos y respira profundamente unas cuantas veces, concentrándote en el centro de tu pecho. Permita que la barriga se expanda y se encoja hasta que te vayas relajando y estés más tranquilo y centrado. Visualízate en un lugar seguro, rodeado de hermosos árboles frente a una cascada. Detrás de ti hay una pared. En este punto invita a cualquier persona que está alineada con tu energía a unirse a ti en este proceso de sanación siempre y cuando sea para el bien de todos. Reconoce su presencia con amor, honestidad y confianza. Darles gracias por su presencia. Tome una respiración profunda dentro y fuera. Ahora céntrate en la zona baja de tu espalda. Este es el área de tu chakra sacro desde hace mucho existe un enchufe energético conectado en tu zona sacra. Este complemento energético contiene los principales programas del deseo y del miedo ilusorio transmitido por el falso sentimiento de separación. Establece tu intención, desconéctate y elimines por completo este enchufe de tu área sacra. Tan pronto como desconectes, tanto el enchufe como el cable volverán rápidamente a la pared que se encuentra detrás de ti, brillando y explotando como un hermoso festival de luces en su camino de regreso a la fuente del universo. Lleva tu atención de vuelta hacia ti mismo. Imagina una bola dorada de luz sobre tu cabeza. Esta bola está conectada con el Sol central, contiene un número 9 para la frecuencia de la paz que irradia desde su centro. Visualiza esta relajante energía dorada junto al número 9 fluyendo a través de tus chakras, desde la corona, en el topo de la cabeza, hasta tu tercer ojo pasando por tus chakra de la garganta y bajando por tus hombros, brazos, manos y para conectarse con la Madre Tierra. Ahora volvemos a conectarnos con la bola dorada desde la garganta, bajando por el pecho, por el chakra del corazón, por tu estómago, por tu plexo solar y por tu área sacra llegando a tu chakra raíz y luego dejamos fluir por tus piernas y pies, anclando esta luz en la Madre Tierra. Toda esta energía de amor y paz fluye ahora hacia el centro de la Madre Tierra, creando una bola de luz dorada con el número 9 irradiando luminosidad desde el centro de la misma Madre Tierra. Su bola dorada de luz ahora gira rápidamente en el sentido de las agujas del reloj, haciéndose más y más grande, alcanzando la superficie de la madre tierra. Su relleno dorado de luz se repone y es fuerte. Quédese aquí para contar algunas respiraciones. desde el centro de la Madre Tierra. Imagínate un túnel formado con esta energía dorada con el número 9 que sube y envuelve todo tu cuerpo, dirigiéndose directamente hacia la bola original sobre tu cabeza. Aquí gira la bola durante unas pocas respiraciones. Luego trata de expandirla tanto como puedas visualizarlo a través de la galaxia. Desde esta bola de luz, la energía regresa penetrando tu chakra de la corona hasta llegar a tu corazón. Una vez aquí, la energía gira en el sentido de las agujas del reloj y se intensifica expandiéndose hasta cubrir todo tu cuerpo, creando un campo de fuerza protector donde solo se permite la entrada del amor incondicional. Como símbolo y frecuencia de paz, el número 9 permanece centrado en tu corazón. Quédate aquí por unos momentos. Imagina a Jesús, el Cristo, caminando hacia ti con un cristal de cuarzo rosa en la mano. Dentro de este cristal se encuentra la llave de la vida de Isis, el Ankh. Él coloca este cristal en el centro de tu corazón. Esta llave contiene la sanación de la energía del corazón que se coloca ahí para sanar su corazón y devolverte toda tu fuerza vital del amor. Quédate aquí todo el tiempo que quieras, disfrutando de esta hermosa energía de verdadero amor y unidad. Cuando esté listo, toque sus piernas y brazos, mueva los dedos y abra los ojos. Beba mucha agua para integrar este proceso y háganos saber en los comentarios cómo se ha desarrollado para ti esta experiencia. Consulte nuestras plataformas de redes sociales para obtener más contenido. Y recuerda darle me gusta, suscríbete e notifica.